башында кыргыз тил мекемеси менен биргеликте ошмо э, кызматташып жатат кызматташуунун алкагында биз э, студенттерди э, эл аралык тилди үйрөтүү тажрыйбасына ылайык окутууга багыт алып жатабыз анын ичинде бүгүн көрүп турасыздар ош мамлекеттик университетинде иштеген кыргыз тилчи окутуучулар бүгүн тест тапшырып турат талап боюнча алар э, с бир деңгээлинде кыргыз тилин билүүгө милдеттүү